sieltä löytyy. Mun tarvitsee molempia. Ei pelkkää syömistä. Kuka juoksee tulla? Jos. Ei kukaan. Ei meistä kukaan. Ah, joo, niin, joo mäkin näin, joo. Joo, näin. Rantaviiva. Ei, ei, ei, avataks? Aha, ei avata. Olisiko pitänyt ottaa tulee vähän lähemmäs? No kaata. Eikö se kaatunut? Joo. No niin, mä saan sitten papupurkin siitä.